серйозна думка. To może To może zrobimy tak. Zwrócono mi uwagę, że nie byłem tak wystarczająco mądry i nie zaproponowałem wypowiedzi naszemu laureatowi. Przy okazji poznamy trochę język, usłyszymy język ukraiński, no i przejdziemy od tego okresu strasznego Majdanu do równie strasznego okresu teraz wojny domowej. Może no proszę Już protestują, już protestują, już Na Ukrainie nie ma wojny domowej. No nie ma, tak? Jest rosyjska agresja. zaczęli walczyć Ukraińcy z Ukraińcami, czy nawet rosyjskojęzycznymi Ukraińcami, to zaczęli walczyć Ukraińcy przeciwko agresji rosyjskiej. Przedtem przed, y, zaczęli walczyć z Rosjanami, z rosyjskim wojskiem regularnym, które zaczęło wysyłać swoje, swoich wojskowych, swoje uzbrojenie, swoich y, y, ekspertów, swoich, swoje pieniądze, swoje, swoją broń i, i uzbrajając część Ukrainy. I my walczymy nie z tymi Ukraińcami, którzy zgodzili się, z obywatelami Ukrainy, którzy zgodzili się przejąć tą broń i tą, e, i, i, i tą pomoc w cudzysłowie e, humanitarną od Rosji, a my walczymy z prawdziwą rosyjskim zagrożeniem, z prawdziwą rosyjską, z rosyjskim wojskiem. Na Krymie oni zrobili w taki sposób, że to byli te, jak po polsku, zielone ludziki. A tutaj robią to bardziej otwarty sposób. To nie jest wojna Ukrainy e, przeciwko Ukrainie. Oczywiście, to jeśli nie było niezbędne, a moja pomyłka